boleh yang ini aja deh yang udah jadi nggak apa-apa ya, Hah? đừng xong Ờ, áo măng vậy nggak kebanyakan gitu